ettevõtte loomine ja arendamine võib jääda, et ei jääks pelgalt unistuseks, selleks tuleb need siduda eesmärkidega. eesmärk on äh, soovitud tulemus, mida tahetakse saavutada kindla aja jooksul. Peep Vain oma raamatus Kõige tähtsam küsimus defineerib eesmärki järgmiselt. eesmärk on soovitud tulemuse detailne ja täpne kirjeldus. seega eesmärgid on õnnestumise eeldused. kui me ise ei sea oma suunda ja ei kontrolli oma tegevust, siis teevad seda keegi teine. ja eesmärgid on olulised juhtidele selleks, et nad määravad suuna. eesmärgid annavad võimaluse seada standardid mõõtmiseks ja annavad aluse kontrollimiseks. eesmärgid defineerivad paremini ettevõtte eesmärgid on väga olulised ka veel töötajatele ja meeskonnale. iga meeskonnaliige on paremini motiveeritud, kui ta teab, millist tulemust temalt oodatakse. ehk kui Alice Imedemaalt ei tea, kuhu ta tahab jõuda, siis on ükskõik, kuhu poole ta minema hakkab. ettevõtte eesmärgid on ennekõike ettevõtte omanike ja juhtide kokkulepe, milliseid tulemusi kindla aja jooksul tahetakse saavutada. ja vastavalt sellele seatakse ka alleesmärgid kogu meeskonnale. eesmärgid peavad olema seatud kõigi oluliste valdkondade kohta ettevõttel. eesmärgid võiksid olla nii pikaajalised kui ka lühiajalised pikaajalised eesmärgid on need, mis aitavad juhil otsustada, missuguseid tegevusi tuleb täna alustada selleks, et saavutada oma enda poolt lood, oodatavat tulevikku ettevõttele. lühiajalised eesmärgid määravad aga ära edasiliikumise kiiruse. ettevõttel peaksid olema majanduslikud eesmärgid, strateegilised eesmärgid ja sotsiaalsed eesmärgid. majanduslikud eesmärgid on tavaliselt väljendatud finantsnäitajatena, näiteks kasumi suurusena või käibe suurusena. strateegilised eesmärgid käivad kas ettevõtte turuosa suurendamise kohta, ettevõtte laiendamise kohta või konkurentsieelise tugevdamise kohta. Need on olulised selleks, et saavutada eelist konkurentide ees ja sotsiaalsed eesmärgid võivad olla seotud heategevusega või näiteks kohaliku omavalitsuse projektidega. eesmärkide seadmisel tuleks arvestada nende tähtsust, tuleks arvestada nende reaalsust, tuleks arvestada tähtaegi, Äh, tuleks arvestada seda, et nad omavahel kokku sobiksid ja et nad oleksid aktsepteeritud kõigi eesmärkide elluviijate poolt. eesmärkide sõnastamisel on abiks lähtumine eesmärkide komponentidest. eesmärgil peab olema sisu, see, mida tahetakse saavutada. eesmärgil peab olema objekt, millega tasa, eesmärki tahetakse saavutada. eesmärgil peab olema tase, millist taset tahetakse saavutada ja eesmärgil peab olema ka aeg, mis ajaks seda tahetakse saavutada. ehk kui me näiteks tahaksime sõnastada Tartus asuva hotelli jaoks turunduse eesmärki, siis see võiks olla umbes selline. Tartus asuv hotell Y, see on siis eesmärgi objekt, tõstab täituvust hooajavälisel ajal, see on eesmärgi sisu Äh, eesmärgi mõõde võiks olla näiteks kolmekümnelt protsendilt viiekümne protsendini ja aeg äh, näiteks siis esimeseks maiks kaks tuhat kolmteist ehk kokku kõlaks see siis selliselt. Tartus asuv hotell Y tõstab täituvust hooajavälisel ajal, näiteks siis esimesest oktoobrist esimese maini kolmekümnelt protsendilt viiekümne protsendini äh, esimeseks maiks kaks tuhat kolmteist ja nüüd, kui me oleme eesmärgi selliselt sõnastanud, on meil võimalus kontrollida eesmärgi saavutamise taset igal ajahetkel, kui kaugel me oleme oma eesmärgi saavutamisest. alustava ettevõtja jaoks on oluline panna paika enda jaoks sihtkoht, kuhu ta tahab jõuda ja teekond, kuidas seda läbida äriplaani läbimõtlemine, koostamine ja läbimõeldu korralik, põhjalik kirjapanek annab võimaluse oma äri efektiivselt planeerida. kui me ei tea, kuhu me tahame jõuda ja kuidas seda teekonda läbida, siis eh, pole meil lootust ka edule. ehk Hispaania kirjanik Cervantes on öelnud et ettevalmistatud inimese lahing on poolenisti võidetud. kui me koostame äriplaani, siis äriplaan annab meile võimaluse läbi mängida erinevad stsenaariumid, mõelda läbi erinevad probleemid, mis võivad tekkida, kavandada oma tegevus neile reageerida, reageerimiseks ja samuti äh, avanevate võimaluste ärakasutamiseks. äriplaani koostamine võimaldab Äh, kindlasti vähendada rahakaotusi tegutsedes ehk parem on kaotada raha paberil kui reaalselt tegutsedes. äriplaan on kui tegevuskava ja mida saab hilisemal tegutsemisel aluseks võtta. samamoodi on äriplaan aluseks investorile otsustamaks, kas sinna ettevõttesse tasub investeerida või mitte. ehk piltlikult öeldes kui alustaval ettevõtjal ei ole äriplaani, siis me võiksime kirjeldada seda selliselt, et ta läheb reisile, aga ei tea, kuhu